Bună ziua! Suntem live. Este fără două minute. Mai avem puțin timp. Mai așteptăm. Până acum nu a intrat nimeni. Nu este târziu. Uh, într-o zi de duminică, când toată lumea stă acasă, bineînțeles, eu sunt la muncă pentru că, așa cum v-am promis, o să facem extragerea live. Așa cum vă promiteam în, într-un video în care făceam un unboxing la un model asemănător cu acesta, da? e vorba de Lemon Pro. Așa, unde v-am spus că am reușit să, să facem un, un giveaway, deci primul giveaway, e vorba de o pereche de mânuși ca acestea. O să facem astăzi extragerea. Avem uh, câțiva concurenți, erau aproape de 100, destul, destul de puțini, deci șansele să câștigați sunt uh, destul de mari. Um, ce să vă spun, mai așteptăm puțin să mai intre câteva persoane ca să putem să intrăm, uh, să începem extragerea. Aici sunt câteva ATV-uri. Da, acesta este încă în montaj. hamrul acesta. Aici avem Lemon Pro-ul, Raptor obișnuit. Acesta este o pereche de mânuși. Cum veți câștiga unul dintre voi. Așa, e vorba de KXD Pro. Da? Cu această protecție de imitație carbon. Avem niște protecții și aici la degete. Vi le mai arăt o dată, poate nu le-ați văzut bine. Și unul dintre cei înscriși la concurs, era vorba de un concurs foarte simplu, uh, trebuia decât să dați share la postare și atât pentru a vă înscrie în concurs. Uh, ok, vom merge la calculator. Așa, avem aici un calculator. Aici este postarea. Haideți să vedem și câți s-au înscris. Deci, așa, cele mai noi deci sunt în ordinea în care au apărut. Așa. Sper că se vede destul de bine și destul de clar. Ultimul înscris este Cristi Macovei da? Numărul 98. Ok, aici sunt ceilalți. Da, au primit numere în ordinea în care s-au înscris. Fiecare au primit câte un număr. Ca să nu existe niciun uh, motiv de suspiciune, uh, de aceea am, făcut, am uh, ales să facem extragerea live să vedeți exact cine câștigă. În fine, aceasta este lista, este destul de lungă. Deci tot ce trebuia să faceți să dați share și să puneți o captură a imaginii unde ați făcut uh, acest lucru. Ok. Așa. Uh, ca să nu existe discuții, deci chiar dacă, să zicem, uh, S-a întâmplat ca doi dintre dumneavoastră să dați share în, în același timp, să zicem, sau așa mai departe. De aceea am, am dat numerele înainte ca să nu avem discuții. Deci exact numărul care vi s-a atribuit, acela este numărul de concurs. O să intrăm pe random.org, da? Am intrat, acesta este Așa, aici o să avem uh, extragerea. Deci aici, uh, site-ul acesta pentru cei care nu știu, este un uh, site unde uh, introduci un uh, număr, cum este aici, de la 1 la 100, în cazul nostru nu o să fie până la 100, așa și el îți generează automat un, uh, un număr, extrage un număr. Numărul acela va fi câștigător și apoi o să mergem la listă să vedem cine a câștigat. Aici este canalul canalul nostru, da? Avem 18.483 de abonați. Exact cum v-am spus, nu știu dacă ați fost foarte atenți, atunci când o să ajungem la 100 de mii, o să facem uh, un giveaway uh, mai mare, ceea ce o să fie mai exact unul dintre aceste două ATV-uri, dintre aceste două modele de ATV, nu exact acestea. Uh, deci ori un Raptor, ori un uh, Hammer, după preferința voastră. Uh, deci cu cât ajungem mai repede, cu atât mai bine pentru toată lumea. Acum, haideți să facem și extragerea. Zic că este suficient cât am așteptat. Să vedem, deci eram până la numărul 98. A dispărut? Mm. Da, haide să, să mai primim, mai avem 3, 4, 5, haide să-i primim și pe ei. Să le dăm și lor un număr, nu? Ok, 98. Mm, da. vreau că nu mă descurc foarte bine luăm acesta, îl copiem. Așa. Popa Marian o să fie numărul 99. Așa. Aici Mentea George numărul 100. nu trebuia să fac asta. Da, am pierdut și postarea. Nu este problemă, o găsim din nou. Ok. Așa, să-i dăm în ordine în care au fost. Așa, deci ziceam la Popa Marian 99, următorul Vlăduz Matei 100. De obicei colegii de la Tehnic se ocupă de aceste detalii. Eu sunt mai stângaci. Așa, mai departe Gabriel Hercan da 101 ok Stan Răzvan Bă, ceva se întâmplă Stan Răzvan 102 Așa, mai departe Ruvila Nicu 103 Da. Darius Craivan 104 Așa. Bogdan Daniel, 105. N-am mai scris. Înțelegeți voi. 106. 107. 107 mai sunteți mulți? Ați avut două săptămâni la dispoziție și acum va găsi pe toți înscrisul. Ok. Haideți să nu-i lăsăm pe afară nici pe ei. 109. Opa. Scuze, am scris 19. 109. Gata. Gata, gata. Vezi că ai sărit peste mine și am făcut tot ce ai zis. Adrian Iscănaru. Să vedem unde am sărit. Da, are dreptate. Am sărit. A, ajunsesem la 109, 110. Scuze, n-a fost cu intenție. Dar, după cum observați, am fost bombardat dintr-o dată cu foarte mulți. Nici aici, 111. Da, pe viitor nu o să mai facem așa. O să... Aici știu că îi dedusem. Da, pe viitor o să îi lăsăm pe colegii de la Tehnic, ei o să se ocupe de această problemă și atunci când o să intrăm live nu o să se mai poată înscrie nimeni, pentru că uitați, ne dă peste cap uh, puțin și extragerea și s-ar putea să fi încurcat și numerele eu. Uh, deci vă rog nu mai, nu mai postați că nu o să mai primim. Deci... Uh, Ok. Să nu se supere nimeni, o să punem și la acestea. Deci ajunsesem la 111, 112. Osta 13. 14 și gata, stop. Deci avem până la 114. Acum mergem aici, introducem deci până la 114. Așa. Acum, când o să apăs pe butonul Generate, așa, o să apară un uh, număr. Numărul acela o să fie numărul câștigător. Mult succes tuturor! Numărul 91. Deci numărul 91 este cel câștigător. Haideți să vedem cine este numărul 91. Deci ar trebui să fie aici spre sfârșit. Îmi tremură și mâna deja, cât am ținut telefonul. Ok, haideți să vedem cine este numărul 91. 89 Mai sunt rătăciți pe aici. Nouăzeci și șapte, nouăzeci și opt din nou, optzeci și trei, wow, stați un pic ce s-a întâmplat, am sărit peste, 97. Am impresia că e ceva de la Facebook. 83, 96, 95, 63, 92, 91. Gata, acesta este câștigătorul Raul Raul. Felicitări Raul Raul. Uh, ai câștigat perechea de mânuși. Haideți să-i scriem și un mesaj. Deci este vorba de Raul, Raul din Craiova, văd. Scrie aici Craiova. Ok. Haideți să-i dăm și un mesaj. Așa. Felicitări. Așa, acum, Raul, Raul, ești fericitul câștigător. O să ne trebuiască adresa ta unde să-ți trimitem uh, perechea de mânuși, să ne spui uh, exact uh, mărimea pe care o porți. O să discutăm exact detaliile, cum, cum o să afli mărimea. O să trebuiască să, să iei niște măsurători ca să-ți vină la fix. Așa, uh, mult succes și vouă în continuare, v-am spus, o să tot facem uh, acest uh, tip de concurs, aceste tipuri de giveaway-uri. Uh, o să fie premii din ce în ce mai mari până când o să ajungem la, uh, la numărul de 100.000 de abonați. Atunci o să fie giveaway-ul cel mare uh, și anume ATV-ul. Uh, cam asta a fost uh, o duminică frumoasă în continuare tuturor și ne vedem în continuare în uh, următoarele videouri. Vă mulțumim și nu uitați, like și abonare la canalul nostru dacă vreți să ne fiți alături. Vă mulțumesc!